州武道具店の動画こんにちは百州ブログ店の動画ですやってますかもう今日はみんなが市内を早く触れない5つの理由についてお話しします まあ、もちろんね早く振ることよりもまっすぐ正しく振ることの方が大事なんだけど特に中学生高校生または大人になってから再開した人なんで周りの人みたいに早く振れないんだろうって悩んでないですかまだまだパワーが足りないんだそういう人ほどあり地獄にはまってます実は市内を早く触れてる人っていうのは腕のパワーだけじゃなくて全く違うところにコツがあるんです 今日の動画を見るだけであなたが竹刀を早く触れない5つの原因が分かりますそして直し方もやっていきますそして最後の最後5番目には竹刀をねしならせるっていう概念についても簡単にお話ししますできるだけ分かりやすく説明しますので是非聞いてください1つ目の理由は竹刀を振ってる本数が圧 倒的に足りないってことですね <laughs> ちょっとこの話聞くと暗くなっちゃうかもしれないんだけどこの話を聞いたらいきなりその日から素振りが速くなるっていう魔法の方法なんて存在しないんですよ昔の僕がそうでした素振りが下手だなと思ってた頃も本を読んでね 先生の話を聞いただけで実際は素振りを全然やらないその時はいい話だなーって思うんだけどそこで終わっちゃいます23日したらもう忘れちゃうのね要するにインプットばかりでアウトプットが全然足りてない状態素振りのやり方聞いたら実際に振ってみる毎日の素振りに落とし込むっていうのが一番大切です その証拠に、まあ、毎日ね素振りライブっていうのやってます朝6時半から夜は7時からずっと毎日やってるんだけどそれに参加してる子めちゃくちゃ上手になってますまあ、5月の頭から始めたんだけどこの間まあ稽古再開して先生にすごい褒められたってこのコロナの間にうまくなってるってそれは毎日素振りを続けてるからなんです振ってる本数まずは本数で体を慣らさないといけない。 いやいや毎日の素振りなんて時間がない時間がない忙しいんだからっていう人そうでしょ僕も昔はそのタイプでしたそういう人は環境を変えてください僕の家では宇賀家では夜9時半になると w i f i が強制的に切れるようにタイマーをつけましたそして朝みんなと6時半から素振りをやるために夜のお酒もやめましただって寝起きが全然違うんだからそうやって環境を変えてみる 繰り返しますけども早く振れるようになるためには素振りをまずはたくさん振ってみること振る量が増えるっていうことはその中で試行錯誤が増えるんですよ自分の素振りを見直せるだから早く振れるようになっていくんです理由の2つ目は、まあ、ここからが実際の振り方なんだけど竹刀を腕のパワーで振ろうとしてることなんですなぜならば 腕の力で振ろうとすると悪い癖が全部出ちゃうからなんですじゃあ具体的にどういう悪い癖が出るかっていうと腕に力が入ると竹刀をこういう横から握るようなこういうドラえもんの手になっちゃうし右手で引っ張り上げるような感じになるから真ん中はずれるし最後のフィニッシュで手首が伸びないからどうしたって剣先が走らないしさえがないっていうことになりますこれみんな 腕の力で振ろうとしてるからなんですみんなここで間違っちゃう早く振れないのは 僕に腕のパワーがないからだそう思って重たい木刀を買ってくる市内に重りをつけるもちろんさある程度パワーも必要なんだけどそれは正しい素振りが身についた上でのことなんだよねそれでもこの間違った素振りでもね何百本何千本ってパワーでこう振ってたらそのうち速くなるんじゃないのって思うかもしんないんだけどこれはね残念ながら使う筋肉や動かし方が全然違うんですよだからもしかしたら悪い癖がつくだけに終わっちゃうかもしれないですこのパワー ワーだけで振ろうとすると早く振れないっていうのはやっぱりちょっとどっかで気がつかないといけないんですよね重たい木刀を振るのと軽い竹刀を振るのはまた目的が違います 重たい木刀を振るのはパワーをつけたい時軽いものを振るのはまっすぐ振れてるかを確認する時なんです重たいものと軽いものこれ素振りをする目的が違うんだねもしどっちかしかやってないよって人重たいものしかやってないよ軽いものしかやってないよって人は両方やってみてください重たいものを正しく振れるようになったらもうこれは鬼に金棒ですよ 早く振れない3つ目の理由は構えた時ね振る前構えた時にすでに力んでるからなんですその理由は腕と肩に力が入ってるとどうしても早く振れないからなんです構えた時にすでに力が入ってる力んでるこうなるとどうなるか素振りをする前にすでに腕が棒になっちゃってんのね肩に力が入っちゃってるのね肘の向きが違っちゃってんのね 頭が前に出ちゃってんのねそして体勢そのものも前かがみになってるこんな力んだ状態で竹刀を早く振ることできますかで素振りをやる前からもうすでに力が入っちゃってるでしょ よしやるぞって力まなくていいですリラックスリラックスリラックスしてまずは構えてくださいそっからスタートです構えた時の力の抜き方なんだけどこれはまず1番目はどうしてもこの竹刀が最初重すぎる人ね特に初心者の人は一回ちょっと置いて手でいいです手刀でいいです手刀でこう刀の形作って構えてみてください これでも力入ってるとしたらよっぽどだよよっぽどだよ何も持たない軽い状態で構えを作ってみろほら肩の力抜いてはあリラックスリラックスほらできた肩の力を抜くですねこれはヨガの先生に教えてもらいました一緒にやってみる123のリズムで抜けますまずは肩を耳に近づけます1そしてそのまま肩を後ろにやります2はい次3 でストンと下に下ろします3ほらもう一回いくよ123ほらこれで肩の力抜けたどうリラックスできた素振りをする前に力抜く力抜くリラックスこれが早く素振りをするたびにどうしても必要な構えなんです 振れない4番目の原因は上半身の力だけで振ってるからなんですその理由は足もつけた方が早く振ることができるからなんですこれはね意外に思うかもしれないんだけど腕だけで振るよりも足もつけた方が早く振れるし楽に振れるんです 早く触れない5番目の原因はこの市内のしなりを使ってないからですこれは難しいしなりって何かっていうとこの硬いしなりがぐにゃんって曲がることなんです なんじゃそれこの硬い竹刀をね無知のようにしならせて打つっていうこの感覚は僕も恥ずかしながら大人になってから勉強しましたはい出ました馬場金次先生伝統の技術これもちょっと破れてますけどねこれの100ページ101ページに詳しく書かれていますそれでこの本によると早く振るため剣先を走らせるためには竹刀を無知のように使う無知だよ しならせるっていうふうに書かれています。これどうやってこんな硬い竹刀をしならせるのか、これを説明するためにちょっとこの竹刀じゃ分かりにくいんで、この竹1本だけ、このいつもの、竹刀の4分の1、竹1本で説明させてください。そうするとびっくりするぐらいよく分かります。それでみんな知りたいのはやり方じゃないやり方どうやってやるんだこの本によると 左手の作用をうまく使って効果的に竹刀を上げるその上げた勢いを生かしたまま振り下ろすっていう風に書かれてます何のこっちゃもちろん今の言葉一回聞いただけじゃわからないと思うしその答えっていうのは自分で何問も振って見つけていくしかないんだけどヒントヒントが書かれててそのもしねこの竹刀をしならせる 無知のように使うことができたらどうなるかっていうとその時はここの物打ちのところにうねりが発生するんだってこういううねりがすごくない少しだけやり方噛み砕きますねさっきの説明だと大事なことが2つありました1つ目は左手の作用をうまく使って効果的に竹刀を上げるってことそしてもう一つは その上げた勢いを生かしたまま振り下ろすってことここをちょっと説明しますこれ普通に説明しようと思ったらまるまる1本別の動画になっちゃうね簡単に今日は話しますね1つ目書かれていることは左手の作用をうまく使って効果的に竹刀を上げるって書いてるんだけどこれどういうことかっていうと右手で竹刀を引っ張り上げるとどうしたって遅くなるってこと12になっちゃう12じゃなくて左手を押し出す方が早いよ 左手を押し出す方が早いよこういうことを言ってますそしてそして2つ目のポイントですねその上げた勢いを生かしたまま振り下ろすっていうのは分かりやすく言うとどういうことかっていうと左手を押し出して剣先を上げます上げてるんだけどこの最高点一番上がった時にはもう竹刀は下ろし始めてるんです まだ剣先は上がろうとしてるのに市内はもう手元では下ろそうとしてる力がかかるってことこれを上げた勢いを生かしたまま振り下ろすって言います難しすぎるわつまり剣先はまだ上がろう振りかぶろうとしてるのに手元ではもう振り下ろそうとしてるからこの2つを同時に行うから市内の物打ちにうねりが発生するってことなんですよ上がしならせる打ち方 舌がしならせない右手で引っ張る打ち方です詳しく見ていきますまずは下側の悪い例右手で引っ張り上げるとほら上で一番一回止めますねほら竹刀がしなってないですまっすぐなままそして振り下ろすちょっとつなげてみますね上げてそのまま下ろすだけとこれじゃ早く振れません次は上側のしならせる方法はいここで一回止める ちょっと見えにくいですけども市内が歪んで弓のようになっているのが分かりますつなげてみますこんな感じです いかがでしたこの5番目最後の市内を無知のように使うっていうのはめちゃくちゃレベルの高い話だったんですけど以上が市内を早く触れない5つの理由になりますえ僕の動画ではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日を